абдан жөнөкөйлөштүрүлгөн жол менен жердин магнит талаасын түндүк жана түштүк географиялык уюлдардын ортосунда жайгашкан гигант тилкелүү магнит катары кароого болот бул магниттин түштүк учу жердин түндүк географиялык уюлуна жакын ал эми түндүк жагы анын түштүк географиялык уюлуна жакын көптөгөн байкоолор географиялык жана магниттик уюлдардын дал келбестигин көрсөттү ошентип түштүк магниттик уюл түндүк кеңдиктин 75 беш градусуна жана батыш узундугунун токсон тогуз градусунда жайгашкан ал географиялык түндүк уюлдан болжол менен эки миң бир жүз километр аралыкта жайгашкан магниттик түндүк уюл түштүк кеңдиктин алтымыш алты жарым градусунда жана чыгыш узундуктан жүз кырк градусунда жайгашкан магниттик огу түндүк жана түштүк магниттик уюлдарды бириктирген сызык анын географиялык угу менен дал келбей турганына жана жердин борборунан өтпөй турганына дароо көңүл бурулат анын үстүнө жердин магниттик уюлдарынын абалы тынымсыз өзгөрүп турат бирок ал ушунчалык жай болгондуктан бир нече он миңдеген жылдар бою аны дээрлик сактап калышат жердин магнит талаасынын өзгөрүшүн геологиялык тарыхтын чегинде элестете турган болсок бул миллиондогон жылдар болсо анда бул мезгилде жердин магниттик уюлдары жылып эле тим болбостон өзүнүн полярдуулугун да көп жолу өзгөрткөн магниттик түндүк уюл түштүккө жана тескеринче болуп калды жердин магниттик уюлдары анын бетинин астында жайгашканын да белгилей кетүү керек